эго это тоже. Все, что я думаю, это тоже эго. Как тут самому собой. Мысль же это, это по сути есть. Ну понятно, по концепции это понятно. Не совсем, нет, нет, нет. Мыслительный. Эм, у нас еще есть время? 10 минут до конца. Десять. Это разные понятия на самом деле. Потому что а, мысли это, это просто информационная энергия, которая наполнена все. В то время, когда эго — это вера в определенную концепцию. Вера а, в то, каким вы должны быть, кто вы есть, кем вы себя считаете что вы должны сделать или что вы сделали не так. Это эго. А, это то, у кого есть история, как история прошлого, так и история будущего. Это эго. Но эго нельзя назвать все мысли, которые вы осознаете. Потому что мысли, которые вы осознаете, это просто... Эм, они не творятся. они не творятся вашим мозгом. Мозгом они только регистрируются. Они вам не принадлежат. Мысли вы просто осознаете. В то время, когда в эго вы вцепились, как, эм, как, как в кавычках спасательный круг, благодаря, чтобы не потеряться в этой жизни. Но вот этот вот спасательный круг, он вас на самом деле на дно тащит, а не помогает жить. Вот здесь ключевые различия. Именно того, что вы спросили, различия э, а, энергия начинает уходить из сознания в эго, когда вы начинаете отождествляться с мыслительным процессом вот, вот здесь вот этот вот переходный момент. Если сознание отождествляется с мыслями, здесь уже мы говорим о том, что эм, на максимум включил Сега. Это творение вот этих вот э, иллюзорных реальностей Когда мы э, видим только 10% происходящего происходящей реальности, а 90% своего внимания погружены во внутренний мир, где мы проигрываем, допустим, какую-то ситуацию, которая с нами произошла или может произойти. Вот это эго. И вот здесь как раз идет, и вот здесь идет соприкосновение эго как эм, некого переходника, который а, трансформирует энергию сознания свободно, которая есть настоящим, фокусирую ее на себе, зажимая вот эту вот энергию свободную, энергию счастья, радости, зажимая вот отождествление с мыслительным процессом, замыкая этот процесс на построение вот этого иллюзорного мирка, в котором начинает жить сознание. Хорошо, наблюдает кто? Наблюдает наблюдатель, в то время как наблюдает ум. Ум, но не эго. Ум как высший аспект ума. Как фон. Фон не наблюдает, фон есть все. Фон – ваша истинная природа. Но если говорить о наблюдателе, наблюдает высший разум, можно так сказать, или ваше высшее «я». Ваше высшее «я» как дух, как высший, как высший аспект эм, вашей индивидуальности, вашего индивидуального сознания. Вот оно... Мысли тоже оно не Да. да. Но, будучи э, производным разума, это все еще дуальное а тут, проявление мира. Запутка есть, да. В то время, когда э, в действительности вы есть как раз вот этот вот фон, на котором все происходит вы есть само действие без деятеля и объекта действия, с которым и без и объект, который, с которым происходит действие. В действительности вы есть просто чистое осознавание. экран и наблюдение как ум, который наблюдает объект. Получается, наблюдателя два, то есть наблюдатель как единое экран, на котором все разворачивается, и наблюдение, которое уже регистрирует объекты. Дело в том, что экран не может быть наблюдателем. Экран, он есть все. Он и наблюдаемое, и наблюдение, наблюдатель. Экран, наблюдатель один — это субъект внутри экрана. Когда ты есть сам экран, ты есть все. Ну тогда получается слово наблюдение уже не совсем сюда подходит. Да, а это невозможно никак описать. Это можно только почувствовать, только этим стать. Это и есть вот сама бытийность, безмолвие. Можно любые эпитеты какие-то искать, но в конечном итоге эм, ты не можешь отразить умственным языком то, что находится за границей. Это как наблюдение за чем-либо мы с еще чем-то, ведет к этому экрану, который, по сути, уже не является ни чем-то конкретным. Наблюдение за мыслями позволяет обуздать ум. То есть благодаря наблюдению за мыслями ты учишься концентрировать свое внимание. Но это не конечная стадия. Потому что в действительности ты есть не наблюдатель, а само наблюдение. Которое стоит за наблюдателем. Да. И здесь важный момент, что когда ты являешься наблюдателем, ты наблюдаешь, ты э, осознанно управляешь своим вниманием. Но когда для того, чтобы стать наблюдением, ты должен отпустить этот навык. И когда ты абсолютно, будучи с ясным, обузданным умом, ты абсолютно отпускаешь любую концентрацию, ты становишься и наблюдателем, и наблюдаемым. А Последний это, вопрос. Это, это, это и есть милость, та самая, которую вы говорили. Потому что умом это вообще не понять, просто вынос мозга. ну, ну, это согласится каждый, это просто, ну, просто адекватно не понять. Ну, ну что ну, я просто, ну, умом просто непонятно. Но ну, я не смог это сейчас никак понять, переварить умом. Это не есть вот эта уже милость, проявление милости. Да. То, о чем мы сейчас говорим, нет. Это можно понять <laughs> умом мужчин. И это можно осознанно. Это, именно этот момент, он, его можно осознанно, как сказать, направить, про, манифестировать. Ну, сделать так, чтобы это было возможно. То есть воля проявить даже, да? Да. Но другой вопрос – тотальное освобождение и закрепление в этом, в этой безмолвности, как в качестве постоянного осознания ее, это уже милость, конечно, высшая, безусловно. Но, тем не менее, вот это индивидуальное сознание, как наблюдатель, оно может очень близко подойти и заглянуть в окошко. Включается. что здесь уже окошко протерто. И, конечно, жизнь как тотальное проявление, оно, она абсолютно открыта для вас. И э, она точно так же хочет осознаться через вас, как и вы хотите осознаться ей. И здесь вопрос просто вашей открытости, готовности или целеустремленности. Именно целеустремленности не как эм, вектора получения, а целеустремленности как именно сдачи себя и отдачи вот этой высшей цели, от которой вы никогда не уходили. <laughs> Все, спасибо. <laughs>